si è trovata immersa. Morti, spenati. Cerchi di calmarsi una volta, la gente punta, sparata sparato ad un tratto. La finisce? Sì, sì, sta calma. No, cosa qua? No, no, no. E cosa si nota? Ho visto due. Ma questo gioco, se non mask, pezzo. E volando. Mask! Sei l'altra volta, perché... Ci mi telefono farà così. Stiamo così. Ma mi è appena uscito! Mio fratello? Ma che te lo Hum. Escapa-se. Ты забудешь, что тут есть. c'est ouf. Oh, c'est trop pire Comment ah, ça Lucas <laughs> Ah, c'est Et bon, vous? bon. It's useless to run away. I'll catch you over and over again. Około. Około! Skarta... Zaraz A ty jedynie. 哥，实 broken without going to the court. Do you think you're behaving like a good child? Okay. This is a friend. Сказано ти. Но... Не спил. Ако би такъв, на едно място съм. Сказано ти. Сказано ти. Ще сказано ти. decent. Like this is Put that fuse down right now! Go! No! It was avevano la cintura allacciata e spinta la testa sul cruscotto e si rabbia in Esatto. E quelle tracce sul sedile Le istituzioni nazionali combaciano con il tempo. Quindi è stata stuprata di essere uccisa. Il liquido segretario. Ho confrontato il test del DNA con Mm. Ben ha detto che Ben era con i riservisti quando lei è stato ucciso. Quindi è difficile uscire dalla base. Non era alla base. Era nei boschi per un corso di sopravvivenza. Poteva andare a stuprare e uccidere Carly senza che nessuno notasse la sua assenza. Atterrato dal capitano Celano, poteva parlare con me. La sua unità ha fatto un'esercitazione lo scorso se non possono raccontare. In poche Però lei è stato solo per due giorni, nessuno può confermare dove si trova Cosa vuol dire? È andato due volte in Iran, capitano recentemente. Una persona appena addestrata come me poteva facilmente lasciare il posto assegnato e tornare al punto del rendezvous senza farsi notare. Vede, prima mi chiedevo una cosa. Perché un ladro d'auto avrebbe ucciso una delle ragazze e lasciato l'altra? Sì, sì, sì, sì. Nel senso, perché? No, no, così ci sembra un po'. Buona, buona, buona, sfoggiato! Qualcuno mi ha detto, sono il numero del testo. What? Ma certo, dove Одну. Cos'è? Con quanto è stata trascinata, buttata nel paregliato. Vous aurez un solo per qualità. Diventa anche tu un iceberg tutti i giorni. Dal 16 al 26 marzo, con Bologna IGP, 150 grammi. Te lo devo sempre. No, non così veloce. Grazie. Quando fattori esterni causano sensazione di prurito, bruciore e irritazione, prova il nuovo medico Belex. Che cosa devo dire? Adesso. Whew.